Y ahora, en el karaoke del dragón, tenemos a Krillin. ¿Cómo? ¿Y ahora él es cantante? De tantas veces que lo han matado, yo creo que le van a salir como 10 gallos ahora mismo. ¿Mm? ¡Calla! ¡Suéltala, DJ Chelón! Porque no soy Saiyajin, eso lo tienes que entender. Todo el mundo ha peleado conmigo, pero a ti te mato. Hey, eh, Deja es verdad. ¿Qué Krillin está cantando. Tú no sabes lo que estoy montando.